Díky ostrému horskému vzduchu a tichu kolem sanatoria jsem schopná spát. Zbudila jsem se až nad ránem silným svalovým záškubem. Ve snu jsem se totiž rozbíhala a proskakovala elastickou modelovací hmotou, která byla natažena na obrovském rámu. V tom materiálu zůstávaly díry a otisky těla. Vedle byl taky opuštěný bazén a v něm malý důlek. Ležela jsem na rozehřáté dlažbě a tvrdý materiál pode mnou změkl a okopíroval moji figuru tak, že se rovná podlaha změnila v pohodlnou schránku. Hm. Tedy ten Sen mě Jarmila volala, celá šťastná, že po dlouhé době takových těch bezesných, tupých nocí konečně bylo něco, co si zapamatovala. Už to nebylo takové to, co mělo v poslední době, jenom ty mechanistické, takové mechanické jakési eh, úkony, které se neustále a neustále opakovaly. taky jsme pak v jejím bytě našli mobil, záznamy, fotky. Ona si za uplynulé dva roky dělala právě i fotky svých děl. Jezdila se na ně dívat. Chtěla zjistit, jak moc jsou třeba poškozené nebo v jakém vlastně jsou stavu. A bylo zajímavé, že se v té době v těch zápiscích objevuje takový určitý odstup její od těch vlastních věcí i určitá taková, takový stupeň přehodnocení, ironie. Ona si zapsala, tady to mám, je útěšné, že keramika má i jednu velmi lákavou, ale opomíjenou vlastnost – dá se dobře rozbíjet. Hony se ty destruktivní momenty občas od ní, ale tak jenom občas objevovaly. Ona jela například právě do Jánských lázní podívat se na svou mozaiku, kterou dělala do dětské léčebny a dožadovala se vstupu tam, nemohla, nevpustili ji tam, protože tam byly zrovna nějaké procedury a tak vzala vázu, která stála u vchodu a <laughs> mrštila s ní o zem. A, a pak řekla, no tak teď jste si té vázy aspoň mohli všimnout. Přitom mm, ta mozaika v jenských lázních vlastně nebyla tak úplně eh, jarmilina práce. To ještě mm, na střední škole před maturitou eh, si ji vybral její pedagog, počkat, jak on se jmenoval, Květenský. Profesor Květenský si ji vybral ke spolupráci a když ale v předvečer toho odevzdání návrhu přinesla Jarmila svoje návrhy. Profesor Květenský se zděsil a protože tam bylo plno náznaků takových vlastně sexuálních motivů a tak se zděsil, zuřil, jenomže pak celou noc kreslil, snažil se ty Jarmiliny návrhy dát do nějaké přijatelné podoby, aby to tedy ten druhý den ta komise schvalovací mohla přijmout. No a takže když vlastně přijal, byl ten návrh přijat, autorství zůstalo i Jarmile a pomohlo jí to potom v tom postupu dalším, v tom jejím kariérním růstu. <laughs> No tak ona už ona už když byla malá, tak dělala spoustu takových, eh, jako třeba když bydleli v Rakovníku ještě, tak eh, tam sbírala úlomky, různé dlaždic a, a lepila to do takových domečků, které plnila vodou. Ty tak potutelně schovávala do temných koutů tam a Samozřejmě, když pak o to zakopávali kolegové otcovi, tak se ten se jim musel moc omlouvat. Tak vysokou si vybrala v Berlíně a to asi proto, že tam bydlela její své rázná teta. Ta Jarmilu velmi ovlivňovala a vlastně takovým tím svým pojetím života jako zahálky, odpočinku, nudy, takového toho pocitu lázeňského hosta. No a pak ke sklonku života se teta léčila v lázních Darkov. Pak po její smrti si Jarmila vzala po ní všechny věci a jakoby částečně přijela i to tetino uvažování, že nemá, nemá smysl bojovat s něčím, co je tak jaksi mimo ní nebo nad její síly. Že vlastně odchod do ústraní je asi to, to nejlepší. Hmm, možná i právě proto pak Jarmila slevila ze svých uměleckých nároků a začala učit na škole, za které vyšla. Učila tam, ale v 83. ji pak vyhodili. Důvod byl, že vlastně dělala se studenty víc, než musela, než musela dělat s nimi v dílnách. Ona je aktivizovala takovými eh, různými až absurdními úkoly a nápady. Eh, třeba to bylo, kdo kdo se nejvíce znemožní. A studenty vlastně ty její nápady nesmírně zajímaly, bavily, tak samozřejmě ti nejodvážnější vyráželi své koncepty realizovat do ulic. No, na to bylo bráno jako provokace. Hmm. S její keramikou to bylo obdobné. Pokusila se v té době o dvě zakázky a v obou případech to byl docela rozruch. <laughs> Vysočanských teplic představit návrhy hotelu Krim. Večer předtím mi je ukazovala. Byly na nich koupající se ženy. Místo mozaiky ale začala před komisí mluvit o Združení autorek volné keramiky. Byla skupina, kterou založila vymýšleli, kam posunout veřejné zakázky. Jarmila navrhovala, aby se stěna na místo jednoho stáleho díla každý rok měnila. Že tam budou dělat sympózia, dělat to promyšlené i s rozpočtem. To bylo něco pro komisaře. Ti, ti se doslova rozúřili a neudrželi, nadávali jí do blbé ženské a křičeli, že s takovými manírami si už neškrtne. Nakonec jim ty kresby dala, ale s velikým odporem. som mal priateľa a on zdedil dom. A celý ten dom bol akási konzerva. A v samotnom tom dome boli veľmi zaujímavé, pozoruhodné kachlové kamna. Viete, ona, ona mala tú víziu netradičného spracovania kúpelov Pamätám si, ako si prekladala nohu cez nohu, keď mi nadšene hovorila o tých svojich predstavách, o tom, ako raz to tak spraví. Ona ich rozobrala a tie jednotlivé kachle a, a ten materiál použila v tej svojej práci. A kde je dneska? Možno u toho náchoda ale viem, že je opatrná. Ona, ona nič nenechá náhodě. Ak by bola v tých starých spusnutých kúpeloch, tak pravděpodobně si to nějak zabezpečí. Můj otec se uh, o objekt zdejších lázní uh, staral vlastně už od doby, kdy se eh, k těm původním budovám, co jsme byli, stavila eh, tahle novější část, eh, kde jsme, kde jsme teď. No. Vlastně v té době se řešila mm, i rekonstrukce prameníků jo, po povodních v 79. a mám pocit, že se dodělávala i kolonáda. jak jsem prostě z otcova jako vyprávění pochopil, tak oni se eh, vlastně nějak jako tady zblížili nebo skamarádili. Když ona přijela jako na, na, na prohlídku prostě eh, té budovy a eh, tak se, tak se prostě otec dostal k původním jako návrhům těch kachů, jo, k tý, vlastně k tý její jako jako původní eh, představě, jo, jak měly vypadat podle ní. No. Eh, eh, jako mělo jít o sádrový odlitky eh, nohou, jo, jako částí, prostě kolen nebo já nevím, kotníků, jo, ale, ale jako po operacích, jo, takže vlastně jako s těma deformacema, no. Eh, jo, to se prostě ten, to, ten tvar se měl jako eh, prostě převést do těch dlaždic, no. Ale prostě tak není divu, jako, že všem se to prostě tenkrát zálo morbidní. No a eh, nakonec se nechali udělat prostě jako no, no, normální kachle, no. Takhle to dopadlo. Tak ne, nebylo to, jako mluví co, jako uměleckýho, ale ten dojem, jo, jako že to, že to místo Eh, je jako, jako vyzdobený, no tak ten, ten to splňovalo. To jsme se sešli s Jarmilou v Brně jednou, v Zábrdovicích, v těch lázních a tenkrát tam fungovala kavárna, možná kadeřník, ještě nějaké masáže. No a tak Jarmila si dala Turka do skla a začala si s číšníkem domlouvat, abychom se mohli jít do těch lázní podívat. Zajímal jí totiž ten čistý geometrický interiér. Ona dostala tenkrát zakázku na Slovensko někam, a rekonstruovali tam, tuším, bazén a vlastně ten požadavek byl právě použití těch geometrických tvarů, aby to působilo dekorativně. potom, potom už eh, asi deset let eh, dělala takové spíš samé menší věci, nebylo ní moc zájem, a, ale pak jsem se dozvěděla, že že má zakázku a tak jsem jí chtěla gratulovat. Ona teda říká brzdi, brzdi. Eh, není to zas až tak. Je to od soukromníka, představuje nějaký hotel ze 70. a má takový požadavek, že tam chce wellness a fontánu ve tvaru ženy, z ňader by tryskala voda, z klína vyvěral pramen. No ale pak, pak mě zavolala a e, jako velmi radostně říkala, že už ví, že už ví jak na to a že si to dokonce, teď cituju, říkala, že si to užije, že už má na to věk. No a tak e, opravdu zásilku pak dostal majitel hotelu Sochu. Když ji rozbalil, tak... Ale ona nebyla z kameniny, ale byla, byla z mídla. A tak on se samozřejmě rozčiloval, snažil se volat eh, právníka, Jarmile, všechno, ale no, už mu to nebylo nic platné. Tak jsme v Jarmilině bytě právě našli na mobilu spousta jeho volání,